Saluton uh, Trud Isoligio parta tago quar. Mi jus revenas uh, el uh, la parco orienta en Amsterdamo, qui e mi gvidis mal grandan classon de kung fu, char ancora eblas praktiki maximume quar homoi grupe, por sporto e kai tomi e to mi ege gioia per kai la vetero estas grandiosa vos vidi kai nu yes la la urbo estas mal pli vigla ol uh, kutime sed en la parco estas multa homoi kai yes e cura distanzo cae in un tempo estas pli da bush maskoi masketoi o lantaue cae vi povas vidi che ne estas multai homoi ciu promenas citie cae cutime estas multai, cae mi estas eh, proxime alla java strato. Nu, do, uh, vere temas priparta trudis disoligio, do, ne completa. Do, kiel ciam, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai, cae mi lasas vin alla medito. Saluton, cae bonvenon al nia dimancia. Zamenhof a medito. Hodio, mi volas legi cun vi El tiron è la tractagio essenzo che est tezzo, iaro 1900, uh, eh, cae mi electis eh, metaforon de Zamenhof, do ne temas pri facte esperanto. Do, ie pagio 34, Zamenhof parolas pri homo quiu sen pripense volas trairi arbaron. Cae li scribas tiel? Al homo, ciu neniam estis en grand arbaro, shainas che nenio estas pli facila, oltra iri arbaron de uno fino gis la dua. Cio artifica tie ci estas? Ciu infano ja povas tion ci fari, onim besonas nur eniri, iri ciam rectantauen, cae post caelce da horoi au post quelque da tagoi vi trovo svin en la contragua fino del arbaro. Sed, appena uli eniris iom en la profundajon del arbaro, li balda tiel perdas la voion, che li au tutte ne povas el rampi el l'arbaro, au, post longa vagado, li eliras, sed tute, tute ne en tiu loco, tie li eliris, eliri, devis. Do, ci tiu metaforo altiris mian attenton por cum mediti cun vi pri la sen conscienzo en fari aferoin sen prepensa e sen anta o pratigo kai Ies, caic foie ni preter attentas cae spertezon, cae scenas al generale la tendenzo hodiawa en la nuna tempo estas preter attenti in cae spertezon en fari in car oni pensas che cio estas farebla sen pretigo cae pretigio facte amba o flanque. Ciu vi iam ain condutis tiel? Facte mi es, en la pacientezzo, cae quelc foie sin perdi en arbaro povas nesti tiel gena, char oni povas voli trovi alian voion ne antau videbla. Do, mine stias, ciu tio estas tute negativa au positiva tiu conduto, cae mi volas inviti nin cun mediti per tio. Mi core dankas vin pro vi atento, ciel ciam mi bon desiras al vi felician dimancion cae semen finon, reston de la sema fino, cae ciel ciam gis morgau, cae antaue, sen fine.